знаете, этих аплодисментов я не столь знаменит, как Алексей Заватеев, фамилия моя уже звучная Медведев Дмитрий Георгиевич, да? Я просто декан Мехмата или на правах хозяина. Хочу вас поблагодарить, наверное, прежде всего Алексея поблагодарить, что он, приезжая в Минск, не минуя стены Мехмата, и поблагодарить вас за то, что вы сегодня в нашей аудитории послушаете Очередное приобщение к математике, я бы так сказал. Поэтому, Алексей, вдохновение вам, удовольствие и каких-то замыслов после окончания лекции. Спасибо. Спасибо огромное, Дмитрий Георгиевич, спасибо за приглашение. Как всегда, радушный прием. Да, прием, да. Спасибо. Да, ну вот сегодня у нас с вами, друзья мои, будет на самом деле две лекции, как многие из вас, наверное, знают. И вторая математики, информатики, академии наук или ДНУ. В общем, Сурганова 6. На Сурганова 6. В 6 вечера на Сурганова 6. Очень просто. Там будет теория игр для всех. И э, если кто был э, в ноябре, там будут совершенно другие темы. Практически не будет пересечения. Э, составил специально даже программу очень некоторую такую вместе с супругой, которая презентации делает. Она даже презентации Вот, а сейчас, да, там, там будут книги. Там будут книги, это все дело. Цитирую, не только У нас появилась книга «Математический юмор. Антология письма анекдотов» с картинками гениального художника Александра Минашева. И она там тоже будет. Так что вот, шесть будет разная движуха, веселуха. А сейчас у меня был для вас план поработать немножко более серьезно. Вы согласны, да? Это называется арифметическое наследие или рогаловые терма, точнее терма или рогаловые, если исторически смотреть. Я могу сказать, ну так, преимущественно с доказательствами, за исключением может, ну, некоторых особо, а, особо э, империальных утверждений, вот, что, собственно, поняли наши великие предшественники. И какие они нам оставили загадки и, наоборот, задачи. Герма и Эргалус. Вот. Ну, Но начнем с того, что у Ферма есть три теоремы. Не одна, а целых три. Ну, одну из них знаете вы все. Она называется великой или последней, да? Великая, сколько последняя. Теорема Ферма гласит, что никогда не бывает x плюс y равно z еще никогда не бывает, то есть не равно, при каких дополнительных условиях? А, L и L больше двух. Да, значит, вначале L больше двух. Э, x, Y, Да, X, Y, Z. А, ну, например, Z плюс. Целые положительные. Напишем, ну да, посмотрите, сколько раз по Кажется, что если 0 допустить, то это возможно будет. Вот. Значит, все, целом положительных чисел x и z такое уравнение не разрешено, ни при каком n больше двойки, то есть начиная с трех обычно. Вот. И вот эта теорема Герман с понятна. Здесь произошло то, что мы а, до сих пор можем только гадать, знал ли Ферма ее доказательства, потому что он оставил запись, что он его знал, но поля книги слишком узки, и впоследствии через 358 лет нам было доказано сверхсложным методом а, через теорию эллиптических кривых, через достижения всего 20 века в высочайшей математике, и доказательства это я не понимаю. То есть я а, могу а, прочитать там некоторое количество страниц, а, я немножко ознаком с эллиптическими кривыми и, и тем, что там происходит, но именно что слово «немножко» здесь ключевое. А, для того, чтобы дальше читать, мне нужно сильно познакомиться с эллиптическими кривыми. И много чего еще. То есть у меня на самом деле есть такая цель, жизненная цель, а, разобрать, э, доказать строение Ферма. Вот этой жизненной цели еще учились. Но у Ферма еще два результата было, которые один из них он сам лично доказал. Насколько Мало? я знаю. А? Малая? Да. Она называется малая теорема Ферма. И я, ее мы с вами докажем один, два, три, четыре, наверное, четырьмя разными, нет, наверное, тремя разными нет. А может и четырьмя. Как подумать. Может быть, тремя, а может быть, четырьмя, сейчас поглядим. А, в общем, вот это будет теорема доказана. Она чрезвычайно изящна. Что она утверждает? А в степени p минус 1 равно единичку модуль Да. При дополнительном условии. П. П. П простое. сумму квадратов. Всегда. Но возьмем на одну какое-нибудь число. 101 простое, видно 4К плюс 1. Ну, тут все очевидно. 10 квадрат плюс 1 квадрат, да? А 97, ну, тоже простое, можно видно 4К плюс 1. Тут как быть? Восемь как один плюс Да, 9 квадрат плюс 4 квадрат. Ну, а если здесь 2017 возьмем? За прошлый год был простым и глютамион 4 капли солин. Как же он представляется? Ну так, конечно, было бы тяжеловато, да? Но ну, а, когда я э, в 17 году, в начале 17 -го года подбирал соответствующее разложение, я на ум взял самый ближайший квадрат снизу, и разность оказалась квадратом тоже. Ну, то есть повезло. 44 <clears throat> квадрат плюс 9 квадрат. Ну, это просто повезло, могло но факт то, что всегда существует. И вот это замечательная по своей красоте теорема, которая тоже масса разных доказательств. И, в общем-то, я, ну, как бы сейчас план минимум это пройтись по ним, ну и плюс еще некоторое количество результатов вокруг этого сформулировать и э, часть доказать. Итак, ну давайте начнем э, с вот этого утверждения, да? С малой теоремы Ферма мы имеем список остатков по модулю P. Не нулевых. Вот такой вот список. Значит, у нас такая есть такая арифметика. Вообще, а, есть такая арифметика по модулю P. Все числа разбиваются на P-класс, так? Вот это называется Z разделить на PZ. Z по модулю PZ. Математика называется фактор множества. Э, фактор группа Z по PZ. Э, в общем, мы берем целые числа и приравниваем их друг к другу, когда они отличаются на кратное целое, э, на p кратное целое единичное, ну, целое p кратное. То есть, когда их разница делится на p. А измените так. В них можно складывать, вычитать, умножать. А, э, ну, вообще при любом, даже непростом p, вот в такой системе чисел 0, 1, так далее, и саминов, если будет мало нуля, z понятно z. В такой системе чисел всегда можно складывать, вычитать и умножать, просто приводя результат по модулю соответствующего числа. То есть если вы а, при выполнении операции плюс-минус или умножить за предел этого интервала от нуля до минус 1 вылетаете, вы берете остаток того, что получается, по модулю. И эта арифметика удовлетворяет всем разумным свойствам сложение, вычитание, умножение, иными словами, это образует кольцо. Кольцо. А, но наше отделение есть проблемы. Вот, например, давайте нарисуем таблицу умножения по модулю 8. 0 выкинем, потому что он не интересен. 0 при умножении на любое число равно нулю. Но а давайте посмотрим, да, что будет по модулю 8, какие будут получаться результаты? Первая строка остается такой же, да? Кто продиктует вторую строку? 2, 4, 6, 1. Вот здесь что? А. Ноль. Ноль. 2, 4. Ну да, прибавление двоек каждый раз. 2460, 246. Здесь 3, 6, 1, 1, 4, 7, 2, 5. Здесь вообще 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4. Дальше довольно легко понять, что был перевернутый предыдущий срок. Тут, соответственно, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2. И тут все подряд в обратном порядке. Понятно, что делить не всегда получится, потому что, например, один разделить на два в этом случае ничего не означает. И нельзя подобрать число, которое при умножении на 2 дает 1, ни один остаток не даст. Ну, просто потому что четность, да? Четность, конечно. При умножении на 2 будет число четное. А мы хотим найти число, которое дает остаток 1, разделить на 8. А Оно вам должно быть нечетное. Ну, так не получится. Нечетное делить на четное нельзя. Вот. Поэтому а, с делением возникают проблемы. Иногда, правда, оно возможно. А вот, например, вот здесь оно возможно. Вот. А, иногда возможно, иногда нет. Давайте я сформулирую, вот для произвольной таблицы по модулю n, произвольной n, я сформулирую следующее утверждение, которое фактически сверит наши часы. То есть я предполагаю, что студенты, ну, либо его хорошо знают, ну и вообще слушатели, да, все, кто здесь находится, студенты, преподаватели, гости, либо его хорошо знают, либо смогут сами доказать э, на основании свойств арифметики, э, значит, арифметики остатков. А именно, пусть n это какое-то натуральное число, там больше единицы, да, а принадлежит 1, 2 и так далее, n минус 1, то есть какой-то не не ненулевой остаток по модулю e. Тогда следующие четыре утверждения про пару АН эквивалентны, то есть утверждают одно и то же. Первое утверждение строке номер А, вот такой таблице умножения остаток, в строке номер А, нет числа 0 нигде. Второе. В строке номер А есть какое число? Один. Один, молодцы, да. Третье строке номер А все числа, все остатки различные. Да, разные. А четвертое, я сейчас скажу, хочу одним словом обозвать эти три эквивалентных друг свойства. Понял? Нет, мы, N m не обязательно простое, но от, вот отношение между А и N каково, чтобы эти три свойства выполнялись? Взаимопросты? Да наибольший общий делитель А и L равен единице. То есть на самом деле вот эти три утверждения эквивалентны друг другу и просто утверждение, что А это простой сын остаток. И если взять все остатки простые сцены, то у нас получается э, группа по умножению. Ну что значит группа? Э, э, кто знает, что такое группа? Да, э, ну не, не, не все, поэтому я скажу, э, в группе должна быть какая-то операция, ну в данном случае это будет умножение, и э, эта операция должна быть ассоциативной, то есть АВ на С равно А на БС. Она должна обладать нейтральным элементом, то есть какой-то какой, -то, элемент в этом множестве должен при спаривании с любым другим способом этой операции давать тот, который вот, мы подставляем. ЕЖ равно ЖЕ равно Ж для любого G. И последнее, это что для любого элемента должен быть нейтрализатор, то есть g умножить на какой-то h, всегда э, можно найти такой h, что g на h равен e. И h на g тоже будет равен e. То есть g, g вместе с некоторым g минус 1, который ни чего не доведет. Но оказывается, что по модулю любого числа, если мы рассмотрим только взаимно простые остатки, только, то будет группа по умножению. В данном случае это все нечетные. 1, 3, 5, 7. То есть, если я сейчас сотру такие неправильные строки, да, где есть нули, строки не взаимно простые, вот дистанции говорят. Сотру, у меня останется, значит, только нечетные числа, то у меня получится такая таблица умножения, смотрите. 1, 3, 5 и 7 друг на друга умножаются, и получаются только числа из 1, 3, 5, 7. Мы за пределы не вылезаем. Это соответствует утверждению, что два, взаимно, два остатка взаимно простых с числом n при умножении дают тоже остаток взаимно простых с числом n. То есть произведение взаимно простых будет взаимно простых два Вот. И, соответственно, возникает такая группа. Причем, смотрите, какое интересное этой группы свойства. Смотрите, в диагональ. Любое число в квадрате равно единице. А квадрат равно единице для любого а из вот этого списка. Уравнение а квадрат равно единице имеет в данном случае 4 решения. То есть, если я пытаюсь вот в этой системе остаться по модулю 8, обычную науку строить, например, рассматриваем многочлены, у меня получается какая-то мини-верда. Многочленный с квадратным минус 1 имеет 4 корня и совершенно по-разному раскладывается произведение двух линий. Нарушается шаблон, когда происходит вот как бы разрыв шаблона. Мы привыкли, что ни того, ни другого не бывает, что э, многочлен, во-первых, единственным способом раскладывается снайтерем арифметики, да, многочлен должен единственным способом раскладываться произведение каких-то неприводимых многочленов. Во-вторых, у него не может быть больше корней, чем его степень. Здесь это все нарушено. Плюс, если я умножу 2х плюс 1, например, на 3х, ой, на 4х минус 3, то у меня получится многочлен Линейный тоже, потому что 2х умножить на 4х будет равно 0. 24 равно 0. По модулю 8 и степень произведения тоже не равна сумме степени. 4х на 6 минус 2х, а будет минус 3, а, да? То есть многочлены, в таких системах чисел многочлены плохо себя ведут, степень произведения не всегда равна сумме степени, они не всегда раскладываются однозначно на множители, у них может корни больше, чем степень. Очень много неприятных свойств, которые мешают, препятствуют нормальному изучению а, и самих многочленов, и, собственно, самих остатков. Поэтому остатки обычно рассматривают по модулю простых чисел. В случае простых, значит, это, так сказать, аномальные примеры я стираю и возвращаюсь в систему простых. Вот простые остатки они таковы, что вот эти четыре свойства выполнены всегда для любого А от единицы до 1, потому что любой остаток меньше P автоматом взаимно прост с P. И, соответственно, делить тоже всегда можно, потому что в каждой строке есть единица, значит, в каждом случае можно найти другой остаток, который при умножении на него дает 1. То есть у нас есть, значит, э, множество неделимых остатков образует группу, А вообще вот это множество образует поле, потому что в нем можно складывать, вычитать, умножать и делить, если не пробовать делить на ноль. Во всех случаях, кроме деления на ноль. Это называется словом поле. Когда э, можно все четыре арифметические операции умножать с сохранением обычных требований. Коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность. Это называется поле. Вот именно в этом поле и работали, в общем-то, начиная с сервера. То есть а, это как бы осознание того, что это поле, а потом, ну, как бы слово поле первым, наверное, голова произнес, но а, до него уже довольно долго работали с полями не называли. А, для многочленов, коэффициентами которых служат вот такие вот остатки, по модулю простого, то есть вот для такой системы, а, верно все, что верно для обычных многочленов. Произведение двух многочленов степеней m и n равно степени, имеет степень m плюс n. Однозначно разложение на множители, это доказывать, это довольно сложно, но это вполне можно провести следующее рассуждение. И корней может быть не больше, чем степень. Корней многочлена может быть не больше, чем его степень. Вот. Это надо тоже, как бы, ну, может быть, это утверждение я чуть позже докажу, то, что многочлены мне пригодятся э, дальше. Пока я хочу воспользоваться тем, что это группа. Давайте нарисуем остатки как некую, ну такую, как бы вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, допустим, у меня 10 нелепых остатков по модуле 11. А теперь я делаю следующее я делаю следующее. Я беру какой-нибудь остаток, беру какой-нибудь остаток, и начинаю возводить его квадрат, куб и так далее. Ну, например, двойку. Два 2 в квадрате четыре, два в кубе восемь, два в четвертой будет сколько?

Ура! Значит, мы получили такую классную систему, что один это два нулевой, потом два первый, два квадрата, два в кубе, так далее, два в десятый. И вот этим вот, а вот два в десятый уже равно единице, а если мы ограничились двумя в девятый, то единица еще не равно, и у нас получилось, что пробежав всю систему остаток. Вот эти степени заполонили все, что есть вообще, целиком. Взяли и заполонили. Все. А всегда ли будет так? На самом деле не всегда. Давайте посмотрим, например, ну, в смысле, как, если я наугад. Наугад взял какой-то остаток начал от него писать. Давайте по модулю 17 посмотрим. По модулю 17 здесь 16 разных нулевых остатков, да? Давайте посмотрим опять двоечку два, дальше. Четыре, восемь, шестнадцать. Шестнадцать название минус один. а По-моему, два, по-моему, а девятнадцать. Значит, минус 1 умножить на 2 будет минус 2, то есть будет дальше 15. Дальше минус 4, то есть 13. Дальше будет 9. 26 по-моему, 17. И что дальше будет? 1. О. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получился список один. Это два в нулевой. Два первый, два квадрат, два пол, Два четвертый, два пятый, два шестой и два седьмой. А два восьмой снова равно единице. Этот список явно не исчерпывает все достатки. Следующий вопрос. А существует ли какой-нибудь остаток, который своими степенями исчерпает все остатки? Ну, например, при числе 17, что бы нам было можно сделать? Вместо двух что взять? О, Миш, ты идешь удалять о, да, никотиновый, можешь привести класс. Помнишь бадья? Где, да, сначала? В моем рюкзаке огромная бадья. Я вот лежал класса. Он был. А я, я, классно. Так. Так вот. Три. Если три вот здесь вода, сколько это будет? Это будет 9. Значит, 3 нулевой, 3 в первую, 3 в квадрате это 9. Получится, что в общем, можете проверить просто непосредственно, что тройка, возводимая в нулевую, первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и так далее, пятнадцатую степень, исчерпывает целиком всю систему остатка. Каждый второй раз, возвращаясь на, на траекторию вот этой вот двойки, каждый четвертый раз, а не четвертый раз покрывает все остальные остатки, которые тут есть. Это такая арифметика на компьютере это 16 ненулевых остатков по модулю 2017 и посмотреть, нет ли какого-нибудь остатка, который пробегает 2015 раз, 2016 раз от нулевой степени до 2015, все вообще эти остатки заполняют. Оказывается, э, что по модулю 2017 10 годится. То есть, если я напишу вот такие числа, да, в нашей обычной историчной системе, записывающиеся в виде единицы с огромным количеством нулей, просто степени, да, десятки такие, миллион, миллион, 10 миллионов и так далее. Вот так, до числа 1 с 15, с 2015 нулями то этот список полностью исчерпаем все остатки по модулю 2017 не равны нулю. От нулевой степени до 2015 будет как раз 2016 остатков. Но ну это, конечно, надо проверять. Отдельный вопрос, как именно это проверять. А чуть позже я об этом скажу, как это проверять. А, а пока теорема. Существует остаток А по модулю в такой, что А в нулевой, А в первый, так далее, А в минус первый, в минус второй, точнее. Исчерпывают весь список. 1, 2, так далее, B минус 1. То есть, как множество, эти два множества совпадают. У нас получается такая очень интересная параметризация нулевых остатков через запись как степени некоторого числа. Появляется понятие дискретного логарифма То есть, если я хочу а, обратиться к числу, я могу теперь не называть его прямо, а сказать, что это число это такая-то степень вот этого нашего остатка А. Спасибо огромное. Вот. И это бывает очень-очень удобно в разных задачах. А, теорема о существовании первообразного корня по модулю любого простого числа называется. У нее есть несколько разных доказательств. А каждый из них содержит довольно серьезную сложность, то есть они как бы не очень реальны. Вот. Пока просто я его анонсирую. Значит, эта теорема, она звучало уже в работах трех авторов, а мы вернемся к малой теореме Ферма. Ну хорошо, допустим, нам не посчастливилось поймать остаток, который исчерпывает все. 1а, а квадрат, так далее, а в катой, э, а в к минус 1, и впервые после этого а в к еще при этом есть какие-то другие остатки, которые еще не исчерпались. Предположим, и возьмем один из них, <clears throat> один из тех, который еще не исчерпался. Б. вообще и здесь тоже мы, вот мы дошли до камень успеха, потом до единицы. Может ли быть так, что на самом деле а, мы начали идти, а в какой-то момент, например, а в пятый стало равно а квадрат. Не в единицу пришло, а первый раз повторение было до этого. Может или нет? Нет. Почему? У нас же всего конечное количество остатков, да? Всего конечное. Значит, когда-то совпадение каких-то двух должно произойти. Согласны, да? То есть вот мы пишем остатки там 1, 10, 100, 1000. А, уж точно, что после числа 10 в 2015 мы точно попадем ну, как бы, какие-то два, вот, Тут, по принципу Дерекле, да, по принципу Дерекле, кроликов больше, чем голубя, чем клеток. Какие-то два должны быть сапаи. Но если два сапаи, то уже знаем, что после сокращения это означает, что А в какой-то степени равен единице. Тогда какой элемент нейтрализует А? А в предыдущей степени. То есть обратный А – это А в К минус 1. Вот именно А в К минус 1 помножение на дает единице. Вот. Ну и тогда, соответственно, если b умножить на а в какой-то то v само равно а в степени r умножить на а k минус, ну k минус l, я говорю, не доведу, я k не порядок. То есть а в какой-то там степени x. Но все степени а бегают по кругу здесь. Здесь их уже нет. понятная картинка? Или привести какой-нибудь пример с числом конкретно? Давайте с семью. Вот по модулю семьи. 1, 2, 4, 8. А 8 это... Это 1, да? Какой-то элемент не попал сюда, например, тройка. При умножении на 2 стало шестеркой, она не могла совпасть ни с одним из этих. То есть, значит, мы получили, что тройка есть степень двойки по модулю 7. Дальше умножили, получили 12, это что? Нет, это, по-моему, для 7, это 5. А 5 и 2? 3. Вот. Вот получилось, что по модулю 7 все 6 чисел разбиваются в 2 цикла одинаковой длины по 3. Вот. Ну, собственно, на самом деле ситуация какая, что а, если мы возьмем все ненулевые остатки по модулю P, и p это простое число. Вот мы взяли все нулевые остатки. И теперь, если мы домножили на, домножили на какой-то остаток а, то вот это тоже все размеры. никогда не могут совпасть две разные такие, два выражения, два произведения остатка, где тут один и тот же автор, просто мы умеем сокращать умножить а тот, который не идет туда. В каждой строке есть единицы, помните, вот умножаем на следующий номер, сокращаем, получаем все равно y. То есть если бы x не равно y, а, ну и а, это же сразу следует из того, что вот эти три утверждения эквивалентны друг другу, в строке все числа разные. x и y это номера столбца, и значит, в соответствующей строке в них стоят разные числа. Значит, такого не может быть. Такое можно только если сравнить. Ну а если так, то ясно, что оно развивается на циклы, да? Потому что как еще можно сделать Как, как можно произвести, если мы каждому числу сопоставляем, каждому числу x сопоставляем ax и рассмотрим всевозможные, то для того, чтобы можно было составить непротиворечивую картинку, они просто должны разбиваться на цифры. Но вот здесь утверждается, что эти цифры будут одинаково длинны. То есть не может быть входа в одну и ту же с помощью разных, потому что если x равно y, то x тоже не должно быть равно а а, вот, то есть получается такая как бы картинка из некоторого количества не пересекающихся друг с другом циклов. Вот это вот то, что как бы Ферма. Так, а давайте я кроме теорем все сотру. Так? Вот это тоже сотру, которую я видел, что всегда будет квадратный. Сотру все отсюда. И отсюда. И вообще отсюда, кроме правой части, где эти теоремы сформулированы. Это тоже растираю, значит, а можно сокращать, если речь идет об остатках по модулю простых чисел. Да? Можно сокращать. Так. Ну, тем самым, устройство нашей системы такое. 1а на квадрат. Когда и а в какой-то камень в первой степени. Потом это будет равно а в капы. а в каплю плюс первый снова будет равно а. а в каплю плюс второй будет равно а квадрат по кругу до k, до a в степени 2k. Что будет такое a в степени 2k? Опять единица, да? И так далее. То есть по модулю, как бы, по модулю к будет. Кручение по модулю к постоянно будет. Доверчиваться до k, k степень равна единице, потом снова k плюс 1, k плюс 2 и так далее. По тому же кругу и возвращаемся сюда. И остальные циклы, которые остаются, если это не, не все вообще числа, они будут иметь тоже, точно такую же длину и такой же Если эти два цикла не исчерпают всего, значит есть еще какие-то элементы, которые тоже можно запустить с помощью А. СА камень первый. Ну и что здесь самое важное? Что когда все остатки исчерпаются, у нас будет конечное количество групп одинаковой длины. Каждый цикл имеет одну и ту же длину. Длина равна порядку элемента А. В какой степени я должна его ввести, чтобы Но тогда сколько всего будет элементов? Всего элементов у нас, с одной стороны, появится один, а с другой стороны, целое количество групп, каждый из которых элементов К. А. Согласны? P минус 1 оказалось равно P, а К умножить на P. Но тогда А в P минус 1 равно а в степени Е k. То есть а в степени k в степени Е, То есть единица в степени Е, То есть единица. То есть групп, групп некоторое целое количество, да? Ну, оно целое, да? Каждая группа одинаковой длины. Значит, когда я возвел А в степени P минус 1, это все равно, что я возвел К, который получил единицу, а потом еще в степени ну, просто потому что количество элементов делится на k, а в этом цикле каждый кратный k мы возвращаемся к единице. Ну, если я У вот здесь было, э, было 7 элементов, а по модулю 7. Из них было 6 нулевых, двойка в кубе равна единице по модулю 7. Ну, тогда и в шестой тоже равна единице. Ну, а 6 это 3 за 2, у нас две группы по 3 как? Два цикла по три крови. Да, ну вот мы доказали, что любой остаток степени минус 1 равен единице, если он не берет. Есть еще другое доказательство, тоже довольно красивое. Смотрите, какое. Перемножим их все подряд. Как называется это произведение? Факториал. b минус 1 материал. Произведение двух остатков и нулевых всегда будет не нулевым остатком. Будет сохраняться взаимная простота, да, с числом p. То есть вот это не делится на p, не делится, он не нулевой. Это число определяет а некоторые нулевые остатки. Значит, у него есть обратка. Запомним это утверждение. Теперь перемножим вот это на 2а, а, но так далее на а на p-1. Утверждается, что это произведение с этим произведением совпадает. Почему? Ну давайте я выпишу. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И умножим все на три по модулю семи. 3 почему они совпадают? А все, например, стенки, Ну, я пока не знаю, я должен буду доказать. все числа разные. Значит, на самом деле вот в этой а, строке, а вот здесь, выписаны все те же числа, но просто в другом порядке. И тогда, конечно, будет произведение то же самое, как бы они Это с одной стороны, а с другой стороны, я Значит, P умножить на вот это все. Можно даже так написать, смотрите. Это P на P минус 1 факториал делить на F факториал на P минус F факториал. Такую запись тоже знаете, да? P факториал делить на F факториал на P минус F факториал. Получается, P а на P минус 1 факториал делится на произведение F факториал на P минус F. Но дело в том, что «в» вот с этим вот выражением взаимно просто. Чему? Чему он взаимно? простое, и все числа, которые меньше p, они будут с ним взаимопростыми, а у нас справа прям сумма p. И r и p минус r меньше p. То есть эти все числа меньше p. Ну тогда каждое из чисел меньше p с p, естественно, да? p простое число. Тут очень важно, ты утверждение, что p простое число. Из этого все, все, все рушится. Если p простое число, значит они все с ним взаимопросты, значит произведение тоже взаимопросто в этом случае, раз нацело делится такое произведение АП время просто с ними, то P минус 1 факториал уже делится нацело на R а а факториал, домноженный на P минус R факториал. Вот уже P, уже P минус 1 факториал, не FM факториал, а само P минус То есть вот это число будет тоже целое. Но если это число целое, то C из P по R делится строго между нулем и p. Для любого n, для которого это подтверждение можно установить, а это любой n между единицей и p минус 1. То есть вот в этом выражении все вообще слагаемые делятся на p. Все до единого, все номинальные коэффициенты, все делятся на p. Поэтому по модулю F получается потрясающая формула. Как было бы круто, если бы она была вообще верна. Смотрите, по модулю B a а плюс B в степени B равно a а в степени B плюс B в степени B. Остается только крайняя, больше никого нет. Какая была бы арифметика, да, замечательная, если бы у нас со степенью можно было бы так работать. На самом деле ничего интересного бы не было, математики бы не было как интересной науки в этом случае. Была бы очередная, например, его называть. Вот. Итак, это только по модулю P. То есть если не считать делимость на P, есть сразу обнулять. Ну а теперь поехали. 1 плюс 1 в степени P, то бишь 2 в степени P равно 1 в степени b плюс 1 в степени b, то есть равно 1 плюс 1, то есть равно 2. Сокращаем на 2, получаем 2 в плюс 1 равно единице. 3 в степени b равно 2 плюс 1 в степени b равно 2 в степени b плюс 1 в степени b. По индукции 2 в b это равно 2. Значит, это равно 2 плюс 1 равно 3. И так далее. Сразу показали, что любой остаток r в степени b Редукция F на B равно E. И если сократим, получим R минус B равно 4. Так. А хотите четвертое доказательство балла теоремы? Оно детское. С колесиками. Доказательство с колесиками. Берем Сейчас все сотру и я рисую доказательства с колесиками. Рассмотрим карусель. Вот такую карусель. И существует а, а цветов мы хотим раскрасить этот карусель, а э, каждый из вот этих вот, да, она длина, длина карусели P. Длина P и А цветов, где А, соответственно, между единицей P-1, но ну, на самом деле там в данном случае даже будет не очень важно, можно будет А может даже делиться на P. Это гораздо не проходить. Значит, итак, у меня есть такая допустим, 17-звенная карусель, и нам нужно ее покрасить в 5 цветов каждый. Сколько способов это сделать? Если я зафиксирую вот каждый конкретный, каждое конкретное сиденье, зафиксирую, вот я фиксировал, вот здесь у меня выбор, выбор из 1, 2 так далее, а разных, значит, можно разными цветами сколько у меня? А, да, выбор? А двух соседей сколько? Ну, да. А квадрат, да? А если теперь по всей краю? а Значит, А в степени P карусель. и внимание. Я ее взял и повернул на какое-то количество градусов. Получилась какая-то другая закраска. То есть взял какую-то, вот один из вариантов, вот этих, у меня есть АФН разных каруселей. Я взял одну из таких каруселей и повернул на, и на какой-нибудь угол. Ну вот, взял, повернул на тот или иной. Получилась новая карусель таком случае та карусель, которая была, идентична по раскраске той, которая получилась. Все цвета одинаковые. Да. Только тогда, когда все цвета одинаковые. А почему? Ну, потому что P простое. Вот если бы P не было простым, а вот я нарисовал восьмизначный карусель. Красный, белый, красный, белый. Красный, белый, красный, белый. Повернул на два. У меня красный, красный, белый, белый, да? Получилось так. Все гораздо сложнее будет. Но это из-за того, что у нас 8 непростое число. Мы могли повторять через какое-то количество какие-то узоры. Но так как простое, мы не можем разбить на группы одинаково, чтобы повторять узоры. Поэтому любой поворот такой карусели будет давать новую карусель, никогда не будет старой карусели. А единственная ситуация, когда это будет действительно старая карусель, это когда все абсолютно одинаковые. Так, а сколько каруселей, на которых все абсолютно одинаковые? А. Правильно. А таких выделенных каруселей одна цель. Итак, всего А в этой это А. Любая имеющие корнями ровно все не остатки по нулевые. Дальше основная теорема арифметики среди многочленов, которые в случае поля, я не стал его доказывать, но анонсировал, что многочлены ведут себя человечески, если у них коэффициенты рассматриваются по модулю простого числа. И нет человеческих, если по модулю двух числа. Значит, слева справа. это два многочлена в одной степени с одинаковым стажем коэффициентом, имеющий одни и те же корни. Причем в точности правой распадается еще и целиком в этом рыбе. Значит, это один и тот же номер Так. Ну, в принципе, я мог бы сейчас доказать теорему Безу, которую вы проходите для обычных решений. И это из нее исследовал сразу. Но, ну, в общем, можете поверить, что доказательство теоремы Безу проходит один в один. Точно так же, как обычно для тех, которые помогут другим. А, в школе иногда говорят, да неужели, но ну вот если я напишу x6 минус 1, и напишу x минус 1 на x минус 2, на x минус 3, на x минус 4, на x минус 5, на x минус 6. Что означает, что они будут одинаковы? делите на 7. Те, кто никогда не То есть одинаковость по модулю 7 утверждается не как рождественных чисел, что они все нулевые будут. Нет, они не будут нулевые. Но все коэффициенты будут делиться на 7. это можно легко проверить в лоб. А с помощью всяких программ типа математика мои школьники проверяли для простых видов там 12, 17, конкретными тематиками, да? А, получились какие-то жуткие коэффициенты огромной величины, много миллионов. Каждый делится на 12. Это подобно магии, сродни магии. Вот. Но на самом деле следует просто назначить все разложение. И теперь мы можем а, сделать некоторое количество очень интересных выводов. Например, пусть P 7 там, ну, простое нечетное число. Как простое нечетное число. Тогда а, b минус 1 четно, правда? b минус 1 четно. И поэтому b минус 1 пополам целый. И можно вот это записать как x2 минус 1 пополам минус 1 а x p минус пополам плюс 1. Правда? x шестое минус 1 равно x минус 1 нужно x x плюс 1. x 12 минус 1 равно x шестое минус 1 на x шестое плюс 1. Ну, обычный квадрат, да, те, которые... Теперь смотрите. Сколько максимум корней у этого многочлена? P минус 1 пополам, а у этого тоже. Нет, тоже p минус 1 пополам. Степень. С другой стороны, у этого многочлена уже p минус 1 корень. И каждый корень этого должен быть корнем одного из этих. Потому что если я подставлю как-то какое число r, то здесь будет множество r минус r, поэтому будет равно нулю, значит здесь тоже либо r в степени p минус 1 пополам, минус 1 равно нулю, либо r в степени p минус 1 пополам плюс 1 равно нулю. То есть я утверждаю, что для любого r от единицы до p минус 1 r в степени p минус 1 пополам равно плюс-минус 1. это опять же, это можно проверить в каких конкретных случаях. 1, 2, 3, вот все эти числа в шестую степень подводите. Всегда будет либо единица по умножить на 13, либо 12 по умножить на 13. Совсем недавно я обсуждал тему со своим старшим сыном, мы ну, прямо ее, мы ну, прямо все поучисляли, и действительно в каждом случае вручную нашли плюс один или минус один. Но я утверждаю, что можно науку продолжить. Я могу охарактеризовать те R, при котором будет единица и при котором будет минус единица.

36, по-моему, 12. Нет, а, сейчас. Секунда. 1, 4, 9, я из столичной на квадратный корень не извлекается, по модулю 13. Вот я у меня получается? Два в степени b минус 1. То есть мало тень номер получается единица. Ну и так любой, любой квадрат возведенный в b минус 1 пополам степени даст Исходные остаток степени p минус 1, то есть единица по малоцельным фермам. То есть квадраты годятся там э, все. Они в p минус 1 пополам степени все дают единицу, потому что квадрат в степени p минус 1 пополам это исходный остаток p минус 1. А исходный p минус 1 по малоцельным фермам всегда равен Значит, я уже предъявил p минус 1 пополам корней вот этого уравнения. И это ровно квадраты. Но ну, понятно, что больше уже в этом не могут быть корней. Но все остальные корни нет. То есть получается такой результат. По модулю P корень из R существует Тогда и только тогда. Когда r в степени p минус 1 пополам равно единице. Но, ну, а, соответственно, корень из r не существует среди списка остатков. Да, когда r в степени p минус 1 пополам равно минус единице. шла прыгать один пополам в этом и в этом случае. Поэтому с один пополам здесь Чимурамов. Вака. То есть число четное. Если я минус 1 развел в четное число 2К, получилось единица. Значит, минус 1 позволяет извлечь из него корень если простой, минус 4k плюс 1. То есть существует такое c, что c квадрат плюс 1 делится на p в этом случае. Вот где-то половина дороги вот сюда. Дорогу мы не пройдем, она более сложная. Но это такой, довольно большая, большая часть дороги. То есть а, мы доказали уже, что если p минус 4k плюс 1, то существует а, c, который в квадрате дает минус единицу. Существует c такое, что c квадрат плюс 1 делится на p. А если P равно 4 k плюс 3, то какого вида будет а, P минус 1 по? 2k плюс 1, то есть нечетная. А минус единица нечетной степени, нечетной степени, это минус единица по времени. Значит, из минус единицы в этом случае не теряет. Мне не надо ничего считать. Из этой теории следует, то если я беру любое простое число, которое вы мне подбросите, например, 1000, 9 или 600, да? Или там, 103. Я в каждом случае могу сказать, разрешимо уравнение вида c квадрат плюс 1 делится на 1009 там, и так далее, или не разрешимо. Можно ли подобрать такой константа, который в квадрате даст минус единицу, то есть при прибавлении единицы будет действовать исходное число. Там, где 4К плюс 1, там разрешим. Вот здесь разрешим, вот здесь не разрешим, вот здесь не разрешим, потому что 103 это 4К плюс. Вы никогда не наберете число, которое в квадрате дает 102. В квадрате плюс 1 делится на 103. А есть два разрешения. Гаус поднял общий вопрос. Он говорит, ну если мы про обычные корни знаем все, мы знаем, что, давайте я все забыл. Последнее, что я вам расскажу, это про то, который, про вопрос, который задал Гаусс. Вопрос такой. Хорошо. Мы умеем извлекать корень из минус единицы, а точнее мы знаем, когда он извлекается. Он извлекается тогда, когда число простое, которого все происходит, имеет вид 4 к плюс И не извлекает, э, 4 к плюс и не извлекается, если она имеет вид капли. к плюс Хорошо, тогда вопрос, а можем ли мы вообще придумать быстрый алгоритм, быстрый способ возможно найти число в квадрате, дающее 2, тогда и только тогда, когда число простое, арифметику которого мы рассматриваем, дает остаток 1 единицы а, по модулю 8. Например, по модулю 7 2 является квадратом какого-то числа, вниз до единицы, поэтому произведение, соответственно, буквально сфер баланс степени до единицы, то есть, они, то есть РС не допускает. Поэтому произведение не допускаешь, не допускаешь. Ну а теперь я могу, наконец, просто продемонстрировать, как это работает. Берем 41, также лежала на основе шифров и То есть по модулю простых были а записаны шифры. Сейчас шифры пишутся на основе элитических кривых, но тоже которые рассматриваются по модулю простых. То есть рассматриваются решения а, разных уравнений вот в этих конечных системах осадков от нуля до времени самих. И в частности, кто знает, что такое биткоин? Все, да? функционирование региона основано, как мне сказал один человек, который меня пытается этому научить, на исследование арифметики вот таких вот решений, рациональных решений вот такого уравнения. Какие есть э, рациональные пары x, y, то есть дроби x, y, которые не являются вот этому уравнению. И это совсем как функционирование биткоина. Поэтому, а, собственно, эта вся арифметика, она когда-то она была э, упражнениями для самых других от понятия, для понимания рыгался на тот момент. А потом она стала, э, собственно, основой шифрования и кодирования, поэтому если кто-то из вас там будет интересоваться такими вещами, как шифрование и кодирование, первое, что придется сделать, это изучить остатки по модулю простых чисел и все с ними связанное. И это будет, когда вы сможете пересмотреть эту лекцию, иметь э, некоторые видение. Но она присутствует уже на самом деле в интернете, она в Фоксу была про это, только на Москве довольно много еще чего. А, в общем, увидите. Вот, короче говоря, я вас приглашаю в эту область. Эта область сложная, но она является барьерным таким, ну, в общем, это билет на вход а, в современные области криптографии. Спасибо вам за внимание. Жду желающих в 6 вечера, Султанова 6 на лекции «Теория игр вокруг нас» последний в этот заезд. Там у вас будут книги. Математический юмор и математические гуманитарии. Наверное, не все знают канал. Приходите на канал. Математика просто. Заходите, ставьте самое, да, как сказать, приглашайте всех, смотрите все подряд, да. Там лучше всяких роликов.